Mi mi sugo. Wow, banyaknya kereta. Terima kasih bang eh. Ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih banyak. Kau nak buat beli rumah ke? Ha? Tunggu tunggu jap. Awal oh. Jen. Awal Jen. Oh. Jadi, kita orang floor yang ke berapa lepas? Banyak dah bang, daripada 30. Oh, dari 30 dah jalan dah. Oh. 32 sampai 22 dah jalan. Kita dah. Tapi mana ni? Tak boleh. Boleh. Boleh. 2109. 2109. uh, kita KL. KL, KL. Okay, ini boleh? Ya, yeah. kena guru ke apa? What's your problem? Ah, sorry. Sorry, sorry, my bad. Ramada to KL lah. Yeah. Dua satu, satu dulu. This one? My. No, this one? Yeah, keep. This is for you. You are the kid. You are the man. You have to give it to them. So, so mine okay? Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you.